Bueno, esta es la mejor pistola de agua. ¿Se puede recargar con leche o Coca-Cola? No, pero esta sí. Esta es buena. Nos vemos. ¿Sabes que te quiero con locura? Desde que te conocí, Batman. Mejor no. ¿Qué te ocurre ahora? ¡Tengo ¿Sigues teniendo frío? No, señor, no. Llámame cuando quieras, patoso. Tengo que decirte algo. ¿Eh? Soy maricón. <laughs> ¿Sabes lo que es Sevilla en verano? podríamos desnudarlo. ¡Esto es exacto! Yo, yo, creo que no, no. Ah. ¿Has visto la serie Juego de Tronos? Dicen que es muy buena. Pero la verdad es que el que hace de Drogo no me convence. ¿A quién cojones vas a votar, cabrón? ¡Al PP! Hmm. ¡Esto es España! Estoy lleno de felicidad. ¿Pero qué le ha pasado? Yo creo que ha mojado. No. Sí, con un poquito de cloroformo. <laughs> Pues es una buena técnica, la verdad. <laughs> ¡Sí! Si te gusta esta puta escena, me encontrarás en internet, en el canal de YouTube, Doblajes Mandril. Suscríbete en esta vida o en la otra.